Веси, какво си направила? Внимавай. Ще се женим ли? Искам да си само моя. Мама ще оздравее ли? Мама ще оздравее. Давай! Давай! Никога няма да се отървеш на джунджлива!